сколько полегло парней. В том бою, не знаю, засыхало без корней полковое знамя. Слушайте, это было на свете. Облака печально шли на затихшей битвой. И тогда с родной земли встал солдат убитый, Помолчал, погоревал, и на зло ожогом Грудь свою забинтовал он багровым шелком. Слушайте, это было на свете мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы. со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.